wicket wicket beat beat missing जब तू तो लुक में आई लव तेरा बेबी मुझे take me to the sky 猫